والشهيد بدي أدي شهادة حتى يقول عنه شهيد يعني الشهيد مذكور بالمصحف شهيد عقد البيع نعم ولا يضار كاتب ولا شهيد عقد البيع الشهيد بالمصحف اللي بيشهد حادث الزنا فليأتي بأربعة شهداء شهداء أربعة شهداء فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم استشهدوا يعني اطلبوا الشهادة نعم. أه، رب العالمين من أسماء الشهيد من أسماء الشهيد طبعا المسيح لقد كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم علم عن الواقعة وخبر عن الواقعة وعلم عن الشيء وخبر عن الشيء وفي هذه الحالة يقال عنه شاهد فالشهيد سميع بصير والشاهد عليم خبير